莫尔塞，要收在冰呃 freezer 里面，因为它很容易呃进 moisture，然后就变得湿掉。这个莫尔 a c t u 是我买 from beer brewery 他们做 beer 用，多包的，不要太多。 不然的话就喝不到麦卢味道，都是巧克力。Dutch process，right？Dutch process。呃，different container。啊对。那我们买 commercial 的没有 container 的。呃，one teaspoon 就够了。嗯，不要太多，因为那个 milk extract 是甜的。Dutch process，你看它会比较黑，而且它没有，它不会酸的，因为它。 用 alkaline 已经 neutralize 它 acidity。因为泡，而且它比较 smooth 啊，泡出来它的 dissolve 比较好。 그 말로 인사. 음, 맛있대서 말로. 어떻게 생각? 말로.